ماشین دیگه زمار شو یلا باش <laughs> یا ابلفز آه کمک دهم کردید این چه وضعشه <laughs> خدایا من غلط کردم نه من گوه خوردم من غلط کردم <laughs> یا ابلفز من بد این خیلی بده آشا آشا بزرگوار تو میتونی متصور شما بریم زود باش فامیلا ای وای بابا چرا اینجوری شد من سلام از خیلی بهتره بابا چرا اینجا وحشیان فرار کن فرار کن خدایا من گوه خوردم دیگه به سویتینا خیالت نمی کنم برو برو فقط فقط برو بدو بدو بدو اون ها ببین یا خدا بابا بزرگوار خیلی گوه دست فرمونت خفه شو من من با من خدایا هزار تا سلوات نزد میکنم جون سالم به در ببرم آه پشمام بزرگوار با رینگ داری میری جدن بابا چیکار کنم پلیس دنبالمه یا بلفز بودا بودا بودا زود باش وای وای خدایا یا بلفز بودا بودا بودا خدا خدایا من غلط کردم بودو کچنه tombul abi بودو خب آروم برو آروم نه دارم میاد دنبالم آقا من غلط کردم من دیگه اینجا رئیس نیستم آقا من ریاست رو واگذار میکنم برو برو برو فقط برو محمد آه اینجا چجوری تداره کم میشه نمیدونم فقط برو هلیکوپتر هلیکوپتر یا منفس هلیکوپتر داره میاد بزا بره بزا بره خوب رفت حالا برو پیچ بالا خدایا بزن کنار بزن کنار خدای شکرت آقا من دیگه دای ریاست ندارم اینجا ببینمت سلام محمد، <laughs> نگاه کن به چه روزی افتادم ببینم دست تو <laughs> خدایا من غلط کردم من دیگه رئیس نیستم <laughs> فقط بریم خونه من بگیرم بخوابم ناموسم بریم بزرگوار بریم معمولیت نه جان جدت محمد من من خودم خراب کردم من عادت ندارم به اینجا یه ماشین بزرگ آدم نمیشی پلیس میفته دنبالت نه بذار ببینم چیه کادیلاکه آج خانوم سلام آج خانوم آج خانوم خوبید سلام آره من سکس افندر چی سلام من دلم میخواد با من بیا دیگه بیا سوار شو بریم ببین رو دارم هیکل دارم خونه ماشین ویلا ژیلا همه چی دارم نمیخوای درک بزرگ کشتیش نه بابا زنده است خودشو به مشتردگی زده برنشو ببینم یا خدا مرد بزنیم به چاک سری اوه چه ماشینی همینو میخوام <laughs> خدافز چی برو بریم این چیز معمولیت نریم تو به جان جدت بذار یکم به محیط اینجا عادت کنم من خودمو خراب کردم تو میگی معمولیت بریم تازه از دست پلیس راحت شدم چی <laughs> ریدی نه دست سرمونت بهتر شده ولی خب بازم ریدی یا خدا نمیتونم کنترل کنم چی شد ماشینم بزرگوار چیکار داری میکنی بابا چیکار کنم من به رید تو ماشینم طرف وایستا یا خدا ای با من نیست میخوام توم برم توم برو جنون سرعت یه یا خدا غلط کردم ای وای <laughs> ای تاکسی نظرت راجب نون حلال چیه بامت نون حلال آره رفت که یه ماشین دیگه برداریم بابا چه هایی داره اینجا لای لایلا لایلا <laughs> آه چی؟ مرسدس بنز این چیه؟ نمیدونم نه برو بریم تو کارش یا خدا باز که پلیس پلیس چرا دست از سرم بر نمیدارید بنزه آره ممت بینز بینز این ای اینجا کجاست؟ اون محلی معروفه است پیولیمز چیه؟ پول داره همه هستن چقدر تون میره اون بسته ایوان خوب کم کم دیگه برگشتیم به محل خودمون خسته شدم و بریم استراحت کنیم بریم داشتم به چخ میرفتم کم مونده و به چخ برم اون بزرگوار چی؟ چی چی چی چی چی چی چی چی سلام خبری نیست اینجا نگاه میبینم بیایم بر آره <laughs> بچه چطور طراحیش چطور این بچه ها دیگه سیبیل بهتر از این پیدا نکردم خب شلوار راه راه هم اوکیه همین کافیه کلم هم کچله همین هم کافیه از اونجایی که از دست پلیس هم دیگه نجات پیدا کردیم دوباره باید به اطلاعتون برسونم که <laughs> یک دو سه من اینجا رئیسم من اینجا رئیسم من من همه فرار کنید همه از دست رئیس فرار کنید یلا خود کن آها <laughs> من اینجا رئیسم او پلیس اومد بپریم بریم خونه خداحافظ بچه ما بریم استراحت کنیم <laughs> رئیس میره استراحت کنه بزرگ تا که ریده بودی میدونم ولی خب الان دیگه خونمم سری میپرم تو <laughs> من اینجا رئیسم من من من من من من من من من من خب بس دیگه رئیس کارش تمومه میرم بخوابم خدافز بله دوستان این گونه بود که رئیس به چخ رفت مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید لایک کنید ساب کنید کامنت بذارید اگه دوست داشتید بازم جی تی وی براتون میذارم راجع به اسکین بزرگوارم نظر بدید دمتون گرم عشقید خدا نگهدار